Astăzi vreau să-ți vorbesc <clears throat> despre a mângâia. Uh, mulțumesc, Emilian, pentru verb. Um, a mângâia uh, pentru mine înseamnă a putea să ierți. Am observat că foarte puțini oameni se mai mângâie astăzi pe stradă sau uh, în sânul familiei, și că foarte puțini oameni se mai îmbrățișează sincer astăzi. Uh, doar adolescenții o fac și foarte bine că o fac, însă cam după 35 de ani așa, oamenii nu se mai îmbrățișează și nu se mai mângâie. Ce păcat! Pentru tine ce înseamnă a îmbrățișa? Ciao!